Пушистики тут, пушистики там. Лиза и пушистики идут и к вам. Всем привет, ребята! Сегодня я буду открывать лол маленькие сестрички второй волны третьего сезона. Я уже один открыла без вас. Это Бэбис Плюшка. Смотрите, никого не напоминает? вместе с ней в шарике была вот такая вот сумочка. И вот такая вот книжечка. Давайте распакуем и посмотрим, кто нам попадется. Подсказка «Корона и алмаз». Я уже, кажется, догадываюсь, кто там будет. И, может быть, будет золотой шарик. точно золотой шарик. Это мой первый золотой шарик. Не считая подделок. Давайте откроем пакетики. Смотрите, какие очки. классная блестящая сумочка. Теперь давайте откроем саму куколку. Класс! Это принцесса Элигант. Она, кстати, тоже изображена на упаковочке. Теперь у меня две куклы с упаковки. Давайте посмотрим, как они меняют цвет или не меняют. Take your time. Смотрите, у Бэби с плюшки появляется на теле скелетик. И на трусиках тоже сзади. А у принцессы Элегант появляется розовый костюмчик. Кому понравились мои малышки, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео. Пушистики были тут, пушистики были там. Лиза и пушистики говорят пока вам. До новых лол, ребята!